Hello, everybody. My name is Kaiwan. 今天我来快速开箱一个叫做，就是这一个叫做 t o r Box 的控制盘。打开盒子，里面有快速指南跟说明书。里面有一条品质看起来还不错的 Type C USB。这就是我们的 t o r Box 迷你的控制盘。 <laughs> 它还蛮有分量的。简单来说 t o r b o x 这个控制盘，它上面的所有按键都可以克制化来符合你的软体需要。像你要剪影片啊、修图、做音乐、浏览网页，或者是打游戏，你都可以克制化，符合你的需要。那我们就直接切换到电脑屏幕，然后来测试这一个 t o r b o x 控制盘到底。 好不好用呢？来到电脑之后，我们就快速把我们驱动跟软体把它安装好。接着我们就把 Torbox 的软体打开。第一个我发现就是，你不需要对准滑杆，你就可以调整数值。拿 Torbox 来 Lightroom 调光，其实还蛮舒压的。其实我觉得这看起来很像有一种日本的舒压玩具，它上面就是有各种按键。这个 Torbox 就跟那个几乎一模一样。那如果你用滑鼠来调整 Lightroom 的数值的话，你一定要对准，你才能调整数值，不然你就要按着数字来调整，就变成。 你还要对准这个步骤就很麻烦。如果使用 t o y b o x 你右手的滑鼠只要大概在那个对比度啊，或者是你要调整数值上面，你就可以开始调整，其实还蛮快的。t o y b o x 预设的这些功能，其实我自己是用不太到。那当然你可以自定你自己要的功能，那之后再说。 我们直接先切换到 Photoshop 来看看它的预设。我们来玩玩笔刷，玩玩印章，玩玩模糊工具，用起来其实没有非常的顺手，因为它预设的那些功能，就这些功能预设的，其实我自己都用不到。像我要的模糊工具，它当然你可以自定，但是官方预设是没有的，你就还要自定。t o y b o x 自定可能需要一点时间，不是你一拿到手就可以让你工作效率变超高。 No no no。那如果你不喜欢尝试，你不喜欢做实验，那其实 Toybox 这一个工具，就我觉得应该不太适合你。我相信 Toybox，呃，其实不用相信啦，就是它一定可以让你的工作效率变更高。你只要制定好你所有需要的功能在这个 Toybox 上面，你可以用一只手掌控。诶，那我们假设如果你软体的快捷键有一个叫做 Control Shift 的九，或是 Control Shift 的立台好了，你一定要用右手再去按那一个键。 t o y b o x 完全不需要，一只手就可以掌控，你就可以设定成，如果你常用，你就按一下，或者是哎这样组合，或者是这样组合，这样组合，真的效率快很多，而且用一只手就可以解决。OK，这就是我们今天的 t o o b o x 快速开箱跟一个简单测试影片。那当然喜欢这个影片，按个赞，订阅我频道可以看更多的相关影片。那这里有一个全部都是开箱影片的 playlist，Make sure you check it out。 Okay, and I will see you guys next time. Bye bye.